Kenyans, let us not forget mahali tumetoka. Vile Raila amesameheana na Uhuru, Uhuru ameomba msamaha kwa Wakenya, na mimi pia naomba on behalf of rais, Wakenya pia wamsamehe Uhuru. Miguna asamehewe, arudi Kenya, achukue kazi yake ile nimempatia ya deputy governor Nairobi, apigane na cartels, apigane na uwizi, apigane na yule yule yule ananienda mali yule cartel mkubwa hapo kwa OP, mtu mmoja. Matiang'i yako sawa, anafanya kazi mzuri, Aboileta kwa sawa anafanya kazi mzuri, mtu mmoja tu anaharibu hiyo yote hiyo. Huyo huyo huyo huyo, wewe unamjua huyo huyo huyo huyo huyo, yeah, huyo ni katili mkubwa sana, na mtu hawezi kupredict kifo yako. Huyu governor ni nani? Hawezi kuja hapa kukaa na mimi, hati MPs na line hapa, governors na senators. Huyu governor nikitaka kummaliza ni hata maliza siku moja, nitachukua polisi, intelligence na nitamaliza within one day. Is it above the law? Are you offense? yeye ni malaika. Ingekuwa ni Lisongo amesema hiyo matamshi ya Genesiani, ingekuwa shimo gani sahihi? Mimi sirudi nyuma na siogopi. Mungu atanichunga na wananchi, sihitaji security. Mungu ni security tosha. Na wacha kwanza, niko na shida mingi Nairobi, na hizi shida zote yeye ndo ana cause. Mimi sijaleta mafuriko, tushukuru Mwenyezi Mungu. Nairobi mvua haijaua mtu, tunaona ile mambo imetokea Sulai. Tunaomba Mwenyezi Mungu atero za wao mahali pema peponi, lakini Tuache mambo ya mambo, niko na mambo mingi, lakini nitakuja kujitokeza Wakenya. Wacha yeye kwanza aropoke asemo zake, lakini hizi mambo ya security niko shida mahali. Wacha yeye aongee aongee aongee, akijaribu kudivert attention, lakini hii yangu haiwezi kuwa diverted, italipuka na dunia mzima itajua, dunia mzima itajua nini inaendelea. Lakini ma deputy governor nime, I don't fear Miguna Miguna. Haya governor deputy governor wa Nairobi. Akiangushwa sawa, ndaleta jina ingine, but sitoi hiyo barua. Mimi kama governor ndio nimeappoint, nimenominate Miguna, na hiyo ni sheria inanihusu mimi. Naheshimu rais, naheshimu Jubilee, naheshimu deputy president, county assembly na Nairobi pia naheshimu sana, wananisaidia mambo mingi sana, lakini naomba tu rais wangu vile tu walisomea Raila Odinga, wakakuwa marafiki, wanafanya kazi pamoja. Hata Miguna ni mbinadamu na ni Mkenya. Hiyo citizenship yake amekaa miaka yote kama Mkenya, kwanza aregeshewe arudi Nairobi achukue nafasi yake kama deputy governor Nairobi, na that is Sonko, na sirudi nyuma, sirudi nyuma, sirudi nyuma. Haya, yes. Governor, swali lingine um, kuna wale wana, ambao wanadai kwamba ulimteua Miguna kama reaction ya wale ambao wanaku, unasema wanakusumbua zile cartels ambazo unasema zinaingilia kazi yako, labda wale ambao umesema wamekuwa undermine Ndio. E, lakini e, unajua hakuna mtu ajui kuwa e, serikali ni wananchi hawajaelewa hiyo, lakini nitakuja kuilipoa vizuri ieleweke. eh. Hii serikali yetu ya kaunti, sisemi ni wafanyikazi ama ama wale wafanyikazi tuko nao sasa, kuna watu zaidi ya ishirini kwa ile serikali ilikuwa ambao walikuwa ni wakatele, na mimi nikisema kitu Wakenya ningependa wawe pia wananisikiza na waniheshimu. Ukiona mimi Kashuri anasema kitu, nasema kitu kama niko na evidence. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? nimekalia sahii na access eh, statement zetu za central bank statement zetu za bank zote za kaunti na kuna pesa zaidi ya bilioni tatu na nusu ambayo ilitumwa ijenge barabara za Nairobi kuanzia 2016. Hii pesa ilikuwa imalize kazi by May June 2017. Barabara zile ziko chini ya kaunti ya Nairobi by hiyo wakati zilikuwa suppose ziwe zimeisha kujengwa na hii pesa, lakini pesa ilikuja 3.4 bilioni lakini haikutumika kwa ile mambo ambayo na serikali kuu ilituletea hiyo pesa, kwa sababu ilienda ikalipa mawakili, na ukitraki pesa ukiichunguza kutoka Central Bank inakuja kwa mawakili, so, mawakili inaenda analipa makontrakta, watu wamechora maramani za kujenga nyumba. Ukiangalia zile nyumba unajua zilikuwa ni za nani. Pesa ya Nairobi ya barabara inatoka Central Bank inakuja badala ilipo kontrakta, ilipo kontrakta barabara zaidi ya hamsini inaenda kwa wakili wakili akilipwa anatoa yake anakula, ingine analipa contractor. Ukifuatilia statement ya bank unapata huyu contractor amelipwa hii pesa, ni mjenzi ya mtu fulani ambaye alikuwa kwa serikali ya county. So mimi si nataka kujisaidia na cartel kwamba hii tifa imefanywa juzi, wamefanya Mombasa, Kisumu na Nairobi. Nakubali nilivuta mkia, sawa, lakini solution nini? Tufanye kazi. Mombasa ni sehemu yake ya pili. Kisumu, the former governor was not corrupt with the voice of the people of waliamua kuingisha Anyango. But ukiangalia Nairobi was full of corruption, na nimejaribu address hii issue sana, but mtutu mmoja huyu toka kwa Opi lala anisaidie, but yeye ndo ameleta creation perception ya kunimaliza ana create paka jams. Juzi ni barabara imefungwa Riverside, nilikuwa na mtu wa State House, shahidi yangu alitumwa kwenda kuchunguza, akapata hiyo Riverside driver anafunga, Lavington anafunga, Kileleshwa anafunga na kuna rais anapita. Traffic lights zimekatwa ku create perception kuwa Sonko afanye kazi. Mimi nisipigwe kwa hiyo njia jameni, mimi ni Mkenya. Nimesimama na hii serikali miaka mingi. Wakiona siwezi kazi, wanataka kuchukua serikali kwa ama mimi sifai ama governor ni yao. Wachukue kwa njia mzuri badala kuniharibia jina. Niko na maisha, niko na watoto, niko na familia. Security tisini neno wanaweza chukua. But kama wanataka serikali ya kaunti wachukue kwa njia mzuri. Waache fitina nyingi za urongo. Mimi nimejitahidi sana hii pesa ya barabara ya Nairobi, na bahati ya Mungu mzuri, kota ya mwisho ililetwa kwa ofisi nikiwa nikataka kujua hii pesa ni ya nini, nikapata ni ya nini, nikaita mama contractors, wakasema sisi hatujailipwa, tukawacha barabara. Supplementary budget yangu imepitishwa juzi, siku mbili I mean, wiki mbili tatu nne hivi, haijamaliza mwezi. Singeweza peana kandarasi watu kwenda barabarani, lakini kama governor nikarudi kwa kandarasi za, za rafiki yangu ndugu yangu ninayempenda Kidero, sababu yeye aliziwachilia mimi kama governor nimenerate uchafu wetu wa Nairobi, nikachukua nikamwambia basi endeni kwa barabara, wakarudi. Pesa ambayo ingelipwa miaka mbili iliyoisha nilimeilipa miezi mbili juzi juzi, nikawapatia rudini kwa barabara. Ndio hiyo dono Road unaona lami nywe, nikiingia ilikuwa nakaa kama kamburi ya Kalangata na, na Kariakoo. Sasa hii imekuwa lami nywe, ukienda maji mazuri ndio hiyo, ukienda Falcon ndio hiyo, ukienda barabara ziko na shida Nairobi ni zaidi ya mia saba Sonko akiingia alichaguliwa gavana, nakubali, lakini hakuna vile ningekaka kwa ofisi Rais Uhuru akirudi re-election, akirudi eh, rerun. Nimerudi kwa ground rerun miezi tatu, nimekuwa na election petition mwezi mbili na nusu. Niliposhinda election petition high court, bado nikapelekwa court of appeal mwezi mmoja na nusu. Kama unahesabu siku za Songo kwa ofisini, leo ni siku ya ishirini na tisa siku ya ishirini na tisa but mtu ana create mambo mingi tifa, sijui umekuwa nakubali, nimekuwa mkia. Sasa tufanye nini na, na Jubilee ni yetu na Nairobi ni jubilii na ni government, si unisaidie nini? Unanipiga una, ma, una unleash machinery ya kupiga alshabab ya kupiga nchi ingine ikipigana na Kenya, una kwa kwa kwa, kwa, kwa Sonko hiyo. Lakini urongo ni mfupi, nakupatia siku mbili, nakuja na dozia yako mbaya sana.